No niin, onneksi olkoon. Nyt sä oot suorittanut tämän ensimmäisen yhteisen osion. Hieno juttu. Mä käyn itse aika paljon kouluttamassa matikkanälkäideologian ympärillä. Monesti riittää ihan joku yks, yksittäinen hyväkin piristävä, virkistävä luento tai muuta ja siitä jo voi tulla paljon muutoksia siihen omaan opetukseen. Mutta usein kuitenkin tällaiset täydennyskoulutuskurssit, kokonaisuudet, luennot, niin vaatii taustakseen, jotta ne parhaiten ikään kuin, jotta niistä saisi parhaimman hyödyn, niin yleensä se, se onnistuu sitä kautta, että osallistuja itse omista lähtökohdistaan ikään kuin hyödyntää sitä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla. Eli ei välttämättä niin, että tekee just niin kuin materiaalissa on sanottu, toteuttaa asiat just sillä tavalla, kun asiantuntija on sanonut, vaan itse pureskelee sen ja miettii, että mikä on se mun tarve tässä ja omana, oman opetuksensa parhaana asiantuntijana ottaa sieltä sitten käyttöönsä ne, ne asiat, mitkä sinne oman opetukseen sopii ja oman opetuksen hankaluuksia ja haasteita parhaiten ratkaisee. Nyt vaikka koulutus olisi osalta hyvinkin onnistunut, tai vaikka me oltaisiin täällä päässä onnistuttu ma- parhaalla mahdollisella tavalla innostamaan ja tuomaan uusia näkökulmia omaan opetukseen, niin se ei ole silti helppoa oikeasti sitten toteuttaa niitä muutoksia siellä omassa opetuksessa. Se vaikuttaa niin hirveän moni tekijä. Ää, äh, siitä saakin olla huolissaan, että no mitäs tästä nyt sitten seuraa, jos mä teen muutoksia tähän mun opetukseen. Tuleeko siitä sanomista, kärsiikö joku asia, menetänkö jotain aiemmasta hyvästä toiminnasta. Se on ihan relevantti ja järkevä pohdinta ja kysymys. Meillä luokanopettajakoulutuksen johtaja Anu Laine kertoi tarinana, kuinka hänen omat lapsensa koulun kanssa, koulun kanssa kamppailevat, niin hänellä oli ollut hänen omien lastensa matematiikan opettajan kanssa tällainen tilanne, että matematiikka opettava oli siis halunnut uudistaa opetusta ja, ja oli sitten tilannut paljon kaiken näköistä toiminnallista välineistöä. No sitten kävi niin, että rahat ei enää löytynyt, riittänyt minkäänlaiseen kirjasarjaan. Eli he joutuivat sitten ihan ilman kirjoja opiskelemaan. Ja opettaja sitten huolestutti tämä, että mitä ihmettä vanhemmat tästä nyt sitten sanoo, kun ei ole minkäänlaista oppimateriaalia, tai toki on oppimateriaalia, mutta ei ollut oppikirjaa perinteiseen tyyliin. Ja he olivat sitten Anun kanssa keskustelleet, että no miten tämä nyt sitten viestitään vanhemmille, ja sovittu, että Anu voi tulla sinne vanhempainiltaan ja vähän tukemaan tätä näkemystä ja kertomaan vähän, että mistä siinä voisi olla kysymys. No, tämä opettaja oli sitten päätynyt antamaan vanhemmille itselle sinne sellaisen toiminnallisen matematiikan tehtävän, jota oli ratkaistu hyödyntäen näitä uusia välineitä. Ja lähtenyt sitä kautta selostamaan, että minkälaista muutosta sinne omaan matematiikan opetukseen oli tehnyt. Ja kävi niin, että mitään tämmöistä auktoriteetin apua sinne vanhempainiltaan ei sitten tarvittukaan, koska vanhemmat oli innostuneet ja huomanneet itse sen, että mikä tässä nyt on sitten semmoinen uusi, hyödyllinen, tarkoituksenmukainen juttu, ja, ja päinvastoin sen sijaan, että olisivat kritisoineet tai hämmästelleet, niin olivatkin sitten reagoineet niin, että miksei meillä ollut oma opetus aikoinaan tällaista. Että onpa hienoa, että nyt tulee tällaista muutosta tänne meidän lasten kouluun.